What's up, guys? E aí, galera? A gente tá aqui na casa dos pais da Michelle. A gente tá passando ano novo aqui. Então, feliz ano novo para todos vocês aí. Sempre gosto de vir aqui durante ano novo porque... E, e Natal também, passando Natal aqui. Porque é muito diferente aqui do que lá nos Estados Unidos, né? É, eu tô aqui, gente, de regata, entendeu? muito quente, graças a Deus. É, ela pode tirar um intervalo do inverno que, que ela não tá, ainda não tá muito acostumada. Não né? nunca. <laughs> Acabamos de sair da piscina também, uhum. então tá tudo de bom aqui. E espero que tá tudo bom aí com vocês. Mas hoje tem os memes de vocês, dos brasileiros, e eu vou. A gente vai reagir aos memes do ano novo. E também Isso. falar um pouquinho sobre as nossas uh, resoluções. Resoluções do ano. Que então... todo mundo tem, né? E a <laughs> gente quer saber de vocês também. É, e para a gente, imagino que uma das maiores vai ser perder esse peso que a gente ganha, ganhou esses dias aqui no Brasil, porque sempre chegamos no Brasil e eu juro, todas as atividades, todas as coisas que você vai fazer envolve, envolve bebida e comida. Então. <laughs> Gente, é, é que assim, a gente chega e minha família fica, Mi, o que, que você quer comer? Mi, o que, que você quer comer? Que que tá... Meu pai, o é. que, que você quer que eu cozinhe? Eu faço. Aí, né, a gente come muito. Pois é. Então vamos ver algumas das memes de vocês. Aqui eu achei. É, feliz ano novo, mas vou beber só um copo de cerveja para comemorar. Isso, cara, isso me lembra aquele tipo, vou só beber um copo de vinho por dia faz bem. Aí é um copo desse tamanho, <laughs> assim. Uma garrafa de vinho, né? da pessoa, muito é. bom mesmo. Tá, e aqui tem, não sei porquê, qual é o nome desse cara? Chapolin Colorado. Chapolin Colorado? Não, não é Chaves? Não, esse é o Chapolin Colorado. Ah, não sei a é diferença então. <laughs> Mas por que tem tantos memes com... com... Porque ele é, ele é tipo Chaves, assim, todo mundo conhece, muito faz Bom, parte. O que engorda não é o que você come entre o Natal e Ano Novo, eu é que come entre o Ano Novo e o Natal. É uma das nossas resoluções, inclusive, né? Perder os quilinhos. É, mas para a gente, eu tenho certeza que eu ganhei um quilo é, desde chegamos. Só um? Só um. É, eu acho que eu já ganhei uns dois. <laughs> Tá, e não, não seria um vídeo de, de Natal, Ano Novo, sem falar sobre Roberto Carlos, não, né? Não, seria. <laughs> Show de fim de ano do Roberto Carlos na Globo é igual gol da Alemanha, porque não sei se é replay ou se é outro. <laughs> Adorei isso, do 7 a 1. É, é acho que era ano passado, dois anos atrás, gravei um vídeo uh, reagindo ao show do Roberto Carlos e achei sensacional o jeito é que ele chega nos shows, tipo a, a introdução do show. É, Mas entendi. a gente não vai assistir, né? Não é não. costume na sua família assistir. Minha família não assiste mesmo esses shows é. da, da Globo, nada assim. Não. Queria fazer um intervalo rapidinho para te perguntar quais são os seus seus outros uh, objetivos ou as resoluções resoluções do ano então é como eu já falei né além de perder os quilinhos comer menos ir para academia mas acho que isso é global o negócio né todo mundo tem a minha maior resolução é começar a fazer coisas novas eu quero cozinhar mais, vou fazer aula de culinária, eu quero voltar a estudar espanhol, e eu quero tentar descobrir novos hobbies, fazer aula de arte, é. fazer umas aulas diferentes, assim, tentar aprender coisas novas para mim. Então, é. Essa é a minha. As coisas de resoluções é, sempre é, é, difícil para começar, né? É. Sempre tem uma força que você precisa ter é. para começar e para durar o ano inteiro, né? Que é difícil. Se você começasse um ano atrás estudando espanhol e ficou um ano estudando, seu nível de espanhol seria ótimo, ah, né? Seria. Desafio para vocês e talvez tem muitos de vocês aí que estão tentando aprender ou querendo começar a aprender inglês. E usar esse aplicativo Cambly que eu vou falar um pouquinho agora, mas eles estão vendendo planos de um ano de aprender inglês um ano, gente. Então você compra o plano e você não tem desculpa para desistir, porque já, já pegou o plano Aí tem que e usar. dura o ano inteiro. E daí, um ano de agora, vocês vão falar inglês. Né? Daí ano que vem a resolução não vai ser mais aprender inglês. É fácil, gente. Já é foi. isso. E eles também estão oferecendo, uh, oferecendo planos de 50% de desconto se vocês usam esse código que eu vou deixar aqui na tela. Então não tem desculpa para não fazer isso, começar a sua jornada para aprender inglês. E Cambly, se vocês assistem o canal, vocês sabem que, que realmente eu acho esse serviço muito, muito útil. Um dos melhores jetos e eh, os jetos mais baratos para aprender inglês ah. morando no Brasil, porque você tem tem contato com as pessoas nativas que, e você fica ah. aprendendo ah. vocabulário, gramática, e como falar e como usar a, as palavras. É, porque eu, eu aprendi inglês antes de conhecer o Brian, mas foi quando eu conheci ele que meu inglês, cara, melhorou muito, é. porque eu falava com um nativo. Você pode bater papo, mas você também pode pedir para corrigir gramática, então... Cara, conversar com um nativo não tem, assim, é não. é melhor... Se você não consegue morar fora, essa é a segunda melhor maneira de aprender é. outra é. língua, é falar com um nativo. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo uh, todas as informações se vocês têm interesse em usar códigos e comprar um plano de humano. E agora tem alguns, mais alguns memes aqui para falar. Uh, ah, essa eu gosto muito porque uhum. os primos dela estão aqui em casa também uhum. e todo mundo está jogando baralho mas tem bastante pessoas jogando videogames também. Então tenho é. certeza que hoje de noite vai rolar alguns videogames, mas Não. <laughs> onde vai passar a virada do ano? Vou ao top, topo da montanha <laughs> ver a passagem. Pronto, vamos fazer isso com o jogo já. <laughs> Vamos lá. Daí você volta para a cama bem cedo também, né? É. Fazendo tá fácil. isso. Foi para a montanha, dois anos depois pode estar na cama dormindo. As festas de fim de ano passam, o peso e as dívidas ficam. Ah, é. isso mesmo. <laughs> Viagem, presente, comida. É. Tudo fica, né? <laughs> Infelizmente. Como se chama esse cara em, em oh, português? Oh, Mr. Bean? Ah, é Mr. Bean. Não é Senhor Feijão? Não. <laughs> Não, é Mr. Bean. Alguém sabe quanto tempo demora para quem usou amarelo no Revele Reveleon? Réveillon? Fica ficar rico? É, Vai usar qual cor, assim, Ana? Prateado. Por quê? É meu vestido novo é prateado e eu quero <laughs> usar meu vestido novo. Ah, não tem, não tem outra razão para usar. Dessa vez não. É que eu ah. gosto de usar roupa nova e esse okay. é um vestido que eu nunca usei. O que preta significa? Escuridão. Não, preto não pode. Não pode? Não pode. Ah, mas eu não quero... É a minha única camisa limpa. <laughs> Não. Vai ficar sem camisa, então usa o branco, amor, do seu corpo. <laughs> Tá bom, próxima. Isso é Natal com a família e Ano Novo com os amigos. <laughs> Meu Deus do céu. Mas não tá errado aqui ainda. a cerveja dela. Ela tentando comer a garrafa. <laughs> Muito Mas boa. para a gente, a gente vai passar Natal e Ano Novo com seus pais. É Com a, a família, então. Mas todo mundo bebe aqui também. Todo mundo, sem eu, né? Meu primo ainda agora que virou barman tá fazendo uns drinks para todo é. mundo. É. Tá uma maravilha. <laughs> De Mais novo. uma vez, esse cara. Regras do Revelão. Réveillon. Réveillon. Não matar, não morrer, não girar outra vida. <laughs> é, mas isso aí devia ser do carnaval, né? D também. Boas é. regras para carnaval também, né? Boas regras para é. carnaval também. Então, gente, espero que vocês gostaram do vídeo e dos memes. Espero que vocês passaram um ano novo uh, e foi muito divertido para vocês e seguro e tudo. E desejo um bom ano novo para vocês. É, feliz 2020 para todos vocês, que seja um ano muito, muito bom para todo mundo nesse mundo, que merece um ano maravilhoso. Então, um beijo enorme. Tchau, tchau, gente. Tchau.